waa habeenaya maalin kala soco qasiido ofashiyaal sidoo kale iskleedka leegtaa kayloweyna qasiido ofashiyaal waxaan usoo gelay fiilaya cabdishaaq stuudio si aad uweydi رسول الله كن لي شفيعا يا حبيب الله كن لي شفيعا يا رسول الله كن لي شفيعا يا حبيب الله كن لي شفيعا انت والله شفيعا للدولاب قلوبتي ابليس دبابة ضبائي اليوم ودكور तो है deg badano niyadiran dariibkeedo qalbi daajiyo nabiyo دفاعي بقى nên được đi kỳ dù Để kỳ đã chiều Để yêu اكتشفت الرأيو عفرة معين كل وعشقي ديك كوديو حبيب كدوب قلبي ده جيوب مليون كاشي أتكبى أبا أنت wadaydu waa adige amantaada madayin karaye يا رسول الله كل شفيعا حبيب الله كل لي عني يا رسول الله كل لي عني يا حبيب الله لي الشفي عني أنت والله عن ستراب Guanek Batako Yetiren Dodi Kizo Olpita Gio Nebio